Senyor Castellano, avui ve vostè d'un Consell que segurament ha firmat la sentència de mort de la ràdio i de la televisió pública dels valencians i les valencianes. Vostès vulneren el principi d'igualtat, els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores. Cometen il·legalitats i després qui ho paga? Ho paguen vostès? Ho anem a pagar tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià i se calla vostè i se calla vostè. Estic parlant jo. Senyores diputados, senyores vergonya, diputados, senyores no, diputados. Que calles. Senyores, senyores eh, diputados. Imputats per corrupció no se, me van a dir que me calles. Senyores... mi imputats per corrupció, botiflers, gentola, la pesta del País Valencià, és que estan arruïnant la Generalitat Valenciana, és que tanquen la nostra radiotelevisió valenciana, no van a dir-me que me calle.